terakhir di tahun 2018 pengen banget ngebikin anak-anak dulu di k tambah pinter resolusi untuk 2019 nanti untuk aku pribadi aku pengen lebih banyak explore khususnya untuk Pulau Jawa nanti bisa jadi untuk pergi ke suatu tempat yang aku belum pernah kita kunjungi tahun ini di tahun depan 2019 saya mau dance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all, all anxiety?